back to routine na mag-walking. And Hindi akong kasama nandoon, iniwan ako. So, nagpaiwan ako dito. Kumusta ang lahat? Hmm? Ayos natin. Pabalik na ata sila. Saan yung dalawa? And guys, oh, ang ganda ng dagat, ang tahimik. Daming tao sunset. Yan. Yan. Ganda na pag umaga. Hindi mainit. Yan. Yan. Yung mga ano, mm, yung mga nakadistasya. siya. Ganda ng sunset. sana kayo yung mga yun? Ayun. Yan. Kamusta kayo? rin sa dalawa. Nawala <laughs> sila. Natamad ako. guys. Oh, kita nyo ang ganda. Doon. Ganda ng langit. Huh? Oh. ng gabi. Tingnan mo, Bi, oh. Doon tayo, sa kabila. Tingnan mo. Halika na. Ganda nga. Ganda Oh, ladies, ladies. Mga, mga pilingira na to, eh, oh. Ano kasi ikaw na ba eh. Anong kamera? Paano naman kasi siya eh, parang maniningil, oh. <laughs> maniningil. Ang aga, maniningil Ay, ng putang yan, guys. Vlog na ba yan? Vlog na ba yan? Live. Seryoso tong dalawa. Lumayo ka nga sa... akin. Hala? Tinatakwil na nila ako. Diyan ka lang, sabi niya kanina. Babalik na kayo. Sexy oh. Woohoo! Woohoo! Woohoo! Okay lang yan. Nakamas naman lahat. Okay na? Ganda ng langit at lupa sa gitna ng silanganan. Ganda, no? Oo. Pag sa camera, ang ganda ng reflect. Ano ano, Oo, no? Parang may gustong sumundo. <laughs> ano ba ilagay? No, don't restrict my video to viewers over 18. Oo. Lagyan mo ng title, yung pinakataas. Saan? Dito? Eh, oo. Ano ba title? Ano? Walking in the seaside. <laughs> Walking in the seaside. <laughs> Ang ganda ng dagat, ang tahimik. Parang malalim ano? Malalim yung dagat. Ay yung tubig. <coughs> Pus. Okay na? Yan, go live na. I-adjust mo yung filter, be. Di ba parang may ano siya, stick na may star-star. Oo, tagilirin mo. Yan. Ayan, ayan. Mama! Look guys, ang ganda ng sama. Wait for me, Mama! <laughs> Busy kami dito sa kamera, yung isa walang pakialam. <laughs> to, bablog din siya guys. Jassy. Ah. Sakit na yung paa ko. Pangit siguro yung sapatos ko. Dapat nakaano, nakaangat yung likuran eh. Yan guys. Yan. Hi. Good morning. Kung sino man niya nanonood, comment down below. Ang sarap magpapawi sa umaga. See? Daming tao doon oh, nagmuni-muni. Yan, si Jassy yan. Like and subscribe to her channel. Ay, ah. ay daming ibon oh. mo yung ano, yung scenery niya, parang nasa ano, yung parang ano na siya be. Parang nasa naka-built in na siya. Yung si Parang umuulan be. Kasa ko nang umuulan. <laughs> Oo, oh, mambun. rain is coming wala patay tayo nito oh malalaki yung ano hmm. ang ganda basta maganda lang pag umaga dito hindi rin crowded. Una natin si Richelle doon. No? Oh. Be, be, be, be, be. guys. Salubungin natin siya. Yan si Jis Jassy. Subscribe to her channel, Jassy TV. magulat siya magulat. Winner! And oh, ang ganda. TikTok, TikTok. TikTok. Guys, oh, tingnan nyo. May shadow doon, oh. Nakikita nyo yan parang susunduin na tayo ng ating anghel. Ay, sorry. <laughs> Ang ganda. Ano Mangiiwan na naman to. Parang body. <laughs> Body is gold. Please follow that girl. Siksing sexy na siya. Follow the letter, letter, letter, letter, follow the letter. Follow the letter, letter, letter. Ganda. Hinihingal na ako eh. Ganda talaga ng shadow dun oh. Ay. Pag ako parang walang pag-asa papayat eh. <laughs> Pagod na ako. Come what may, she believes in me. pawisan naman ako ah. Ay! Sorry. Just sorry. Ganda talaga, oh. Look at that shadow. still in Fahil. Yan guys. Kita nyo yan. Ha. <laughs> Just kasama kong dalawa. Serious. Mm. Dito ako, wrong way ako, wrong way. Other way. ambon. Diyan. Diyan. Iwan sila. And guys, oh, mga yat. Look at that. Pahimik ng tubig. then there's the shadow over there shortcut ako guys Chun chun chun chun Bilis mo naman Of course Rachel Gusto mo mag ano, magyate? Andyan yung guard ko? Oo ah. Pili ka lang kung saan gusto mong yate dyan. Saan ang driver? Nandyan din Diyan sa loob ng ano, Starbucks? Si Man Paluto. Si Man Paluto. Pili ka lang sa mga yato ko. Si Man Paluto. Nandun sa dulo. Hindi pwede ka ah. Pili lang kayo ng sakyanan. Yan, lahat na nakaparking yan. Kita nyo yan? Hindi akin yan. Pili lang kayo saan magandang model. Lahat yan, oh. Ha? Ano isa? Yung may X sa taas. Yan, kita nyo yan. Dami, may pick up. May SUV. Oh. Kita nyo yan. Oh. Pili lang kayo dito. <laughs> Ayan. Nakita yung pinakamahaba na building na yan? Hindi rin akin yan, pero pwede kayong pumasok dyan ha. Libre. Ito, right? Yan. Yan. Yan, pagmasdan nyo lang yung pangit dito na mga lugar. Yan. Ito, pili lang kayo dito. <laughs> Yun, may mga yate doon. Ang ganda ng longit sa nool. Jazz! Ito yung mga shabab na yan. Mga asalbahiyan. Madam? Hindi, na- hindi na makita. Hindi na ba ako? Eh. <laughs> hindi siya ma-disturb mo. Ito nga, naka ano eh. Oh. Formal pa yan. <laughs> Excuse eh. Uy! Huwag mong habulin. Masarap din mag ano no, magbisikleta. Papasok pa lang 'yan. <laughs> Diretso na sa trabaho. Ganda ng scenery oh. Dito tayo sa kita tumambay. Yeah. Diretso lang. Ganda oh. Lumabas ng araw. Lumabas na ang sun. Sun, sun, sun. Tara <laughs> si Jazz. <laughs> Siya na naman na yun. <laughs> Diretso. kayo? Ha? You're so beautiful in my eyes. Doon sa kabilang baryo. Pag hindi ka sanay, no, hihingalin ka talaga eh. Hmm, ganda ng langit. Sa gitna, doon no? Oh. Para diretso tayo uwi, umaya. Sa kabila pa? Oo, so, mga tatlong kabila pa. Ha? Huh? pinigawang reception eh. Baliw. Ay, tingnan yung ibon. No? Ang, ang saya din ng mga ibon eh. Daming nararamdaman. Laki ng puwet eh. Sana all. Maumbok. Di mana? Lima na anak niyan. No. Anong ginawa mo dyan? Anak ka ng lima. <laughs> Baka wala nang matira. Putik na yan. Bakit dati wala kang puwet? Wala. <laughs> Tumaba ka lahat ng taba na punta dyan. Saan? Teka na ako, maaligabukan lang tayo dito eh. Pangit yung bahangin dyan eh. Ay, meron ng bat mo. Ha? Natin eh, patungan. Ah kalubat? Hindi. Ah, sinarge ko to eh. Bakit lubat ka na? Hindi. Ah. Yan guys, ang ganda ng sunrise. Ah. Umakyat na pala yun. Ah. Ayun na. Ayan. Magmuni-muni-muni. It's time to shine. It's time to shine. <clears throat> Ay, kay Mama, iba negosyo mo? Bakit? Ano Wala problema? Hindi problema o pera? Hindi ka sa lola mo. Oh, bakit? Bakit ka nakasunangon? Just! Bakit? Ayan guys, mag-exercise para lumiit yung Tiyan, kay malaki rin tiyan natin kakain ng kubos. pagod na. birthday. Tignan mo yung tower. Ano gagawin mo? Ayaw mo birthday? Hindi taras ka po ng bahala ah. Nakakapagod guys. Nagpapaya. Eh, <laughs> tigilan niyo nang kumain ng tacos, chapati, shawarma. Sarap po, may ice cream. Kaya bumili ka ng birthday. Falafel. Uy, may tumatalon doon. Malaking isda. Ay, ibon pala yun ang uli ang isda. <laughs> ibon ka pala. Ah, ka ang lakas kasi ng ano niya. Tumalo, ng ano siya sa... Oh, ayan, oh, tingnan mo. Kita mo? Kita mo yun? Yung ano, yung ibon ng huli ng isda. Oh, nawala siya, parang nag-ano siya sa ilalim. Naligo ka na? Tingnan mo yung ibon lumilipad, diba? Magda-dive siya sa tubig. Tingnan mo. Kala sa TikTok, kala siya no? <laughs> TikTok? Papi, TikTok. Eh. Maisir, TikTok, Maisir. Wallahi, sir. Maisir. sir. ما يصير May sir. خلاص كان الراجل ده كان الراجل ده بيحب التيك توك بس Papi, tiktok. Baba. May sir, TikTok. Mini? مني ما يصير بس Tayo, Mark. Ah, les. هذا اداره ممنوع كلام Ah, TikTok may sir. Bata ka, napakaano mo talaga. Ah, may هذا sir. كلام Mukha. Kamukha ka ng tatay mo. Hindi na babay. Hello, Barko Bio. May sir pala mag-TikTok dito, guys. Bawal. Bawal. Bakit kaya? pangit ng part nila, no? Pero may bantay. Mm-hmm. Ano pala to? Sakop pa rin ng alkot kasi alkot ang security. Pakinansya namin, oh. Nag-record ka? masyado dun, oh. Tingnan mo. wala naman. Hindi nga kayo, tanggalin nyo na yung stand kasi. Oh, yun ang nagbabantay sa atin. Kala, just mga daw, ano daw yung TikTok. Bawal daw mag-TikTok. Yun daw sabi ng management dito. <laughs> Bawal daw dito mag-TikTok. Aba, akong nagugutom na. Isang kabayan, ang inuli sa sisay. Ano? Ha? Isang kabayan, ang <laughs> inuli. Inuli sa sisay. Ay, nagtitiktok. Nagtitiktok. <laughs>